तुमसे जो हुआ वो कमाल है अच्छा नहीं है तुम्हारे बिना जो हमारा कि तुमसे जो हुआ वो कमाल है अच्छा नहीं है तुम्हारे बिना जो हमारा हाल है कायदे कानून सब तोड़ देंगे तुम्हारे लिए एक बार तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है